2022 жылдың бірінші қарашасында сағат 8.55 шамасында түркісіп станциясындағы жерлік полиция бөлімінен Меркі ауданының Қарасу ауылында ретемір жол өткелінде жолаушылар пойызы Ауди маркалы автокөлікпен соқтысқаны туралы хабарлама келіп түсті. көлік апатынан 6 ә, адам қаза тапты ә, осы дерекке қатысты қазақстан республикасы ә, қылмыстық кодексінің 345 бабы 4 ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды барлық қажетті сараптамалар тағайындалды оқиға орында кезекші жедел тергеу тобы жұмыс жасауда қазіргі таңда оқиғаның мән жайы анықталуда